Was geht ab Leute, herzlich willkommen hier bei dem kleinen Tutorial, was ich hier vorhabe. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen könnt, äh, es geht um dieses Minispiel in Steam Summer Sale. Äh, Im Grunde genommen ist es halt einfach nur dummes Rumklicken, nichts tun. Klick, klick, klick. Ich kann es euch ja einmal zeigen, wenn ihr wollt. Hier ist Aliens. Ihr äh, sucht euch irgendeine Scheiße hier aus. Also ihr habt hier so ein Geschütz. Zack, hier kommen Aliens. Ihr klickt die an. Spam, spam, spam. So, scheiß drauf. Das ist es im Grunde genommen. Ihr bekommt da Games und sowas. Ihr könnt euch das auch alles durchlesen. Aber das Gute ist, dies, äh, es gibt halt das Internet. Und wie ihr sehen könnt, für ich mache das jetzt in Chrome in Firefox geht das auch, äh, Internet Explorer auch etc. Ihr könnt ja gucken. Das ehrlich gesagt noch nicht mit dem Grease Monkey ausprobiert. Das heißt, es könnte sein, dass es funktioniert. Es muss aber nicht sein, dass es funktioniert. Mit dem Skript, was ich zumindest gefunden habe. Äh, das hier kenne ich nicht. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Ich habe es noch nicht ausprobiert gehabt. Ich habe nämlich das hier ausprobiert. Das ist hier verdammt richtig cool. Äh, als erstes bräuchtet ihr halt Temper Monkey. Temper Monkey ist wie gesagt so ein Script-Ding. Beziehungsweise so ein User-Script-Manager, wie es hier steht. Äh, es ist eine Erweiterung, wie ihr seht, ist schon hinzugefügt. Ähm, paar Millionen Nutzer. Äh, ist von tempermonkey.net. Solltest auch die Sterne alles erstmal anschauen, ob das wirklich legitim ist. Weil es gibt wahrscheinlich tausende Fakes davon. Ich weiß es nicht. Aber im Grunde genommen ist es immer der erste Link. Also ist schon hinzugefügt. Dann geht ihr hier hin, auf diese Seite. Da ist alles unten verlinkt. Und äh, sucht euch dann hier User Script Mode raus. So, geht dann hier auf diesen Link. Und dann kommt schon sofort diese Temper Monkey Seite. Diese Temper Monkey Seite ist einfach nur, yo, das kannst du installieren. Ich klicke jetzt neu installieren. Ich habe es schon installiert, ich kann es halt aber nochmal installieren. Und das steht dann irgendwann hier, dass ein Skript ausgeführt wird. Wenn nicht, könnt ihr einfach auf die Übersicht gehen, hier einfach auf Salience drücken bzw. aktivieren und alles ist cool. So, wenn ihr das habt, geht ihr auf Steam, bin hier schon angemeldet und wie ihr sehen könnt, ich habe mich natürlich verklickt, aber ich drücke jetzt gerade nichts. Meine Hände sind oben und das Skript macht gerade alles allein, wie ihr sehen könnt. Also hier, ich bewege, ich kann auch meine Maus einmal kurz bewegen. Und wieder hoch. Es macht alles automatisch. Laut Script ist es halt dennoch so. Ihr könnt es auch einfach nebenbei laufen lassen. Alles gar kein Thema. Guckt einfach nur ab und zu mal rein. Äh, Im Grunde genommen war es das halt eigentlich schon alles. Wenn ihr irgendwie Probleme habt oder so, einfach Temper Monkey neu installieren oder halt nochmal deinstallieren, hier aus, also Rechtsklick, aus Chrome entfernen, wieder reinpacken, wie ich das gezeigt habe. Und wenn da irgendwelche Probleme sind, Linksklick einmal drauf, Übersicht, gucken, ob das Ding auch an ist. Wenn ja, alles cool, wenn nicht, ja, dann, äh, wie gesagt, installiert das einfach neu. Ansonsten, wenn ihr das nicht mehr haben wollt, Rechtsklick entfernen, dann werden auch alle Sachen entfernt, wenn ihr sicher gehen wollt, auf der Übersicht löschen und dann erst entfernen. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn, dann Daumen nach oben, Abo wäre geil. Wenn nicht, ist eure Sache. Äh, viel Spaß noch in dem, was ihr macht und viel Spaß dabei, hier ein bisschen Free Games zu getten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein.